მოგესალმებით. გაგრძელებ ქსოვის გაგრძელებ. დღეს მოგხსოვთ აი ამ უზორს. ამ ძალიან ლამაზ უზორს. ამ უზორით ქსოვენ ძალიან ხშირად კარდიგანებს, ჟაკეტებს. მე თუ მკითხავ დოკუმენტირებულია და მეც ალბათ მოგხსოვდი უფრო ბავშვის თანსაც მე იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სათამაშო სავით არის, სათამაშოები ვით არის, ხელის მოსაკიდებელი ესეთი. ამ ნაკსოვს ქვია ზოგი ეძახის მარცხლები ყუთში, ზოგი ეძახის საჰაერო ბურსებს, მეც ალბათ უფრო მარცხლებს დავარდი. და ძირითადი სქემა შედგება 6 თვალისაგან. 6 საქსოვ ჩხირებზე თუ უნდა აკვირფოთ იმდენი თვალი, რომ იმ თვლების რაოდენობა იყოფოდეს 6-ზე. ჩემ შემთხვევაში ნიმუშისთვის მე აკვირფავ 24 თვალს. ამას პლუს 2 განაპირას 6. ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი აქვს 24 თვალი პირველი თვალი გადაგვაწყვეტს და ვიწყებთ პირველ რიგს პირველი რიგი იწყება ასეთ ნაირად ორი უკუღმა ერთი წაღმა ორი უგუღმა ერთი წაღმა თვალიდან უნდა მოგხსოვოთ ხუთი თვალი მეყურეთ ერთი ანუ 1 2 3 4 და 5 შემდეგ ვიმეორებ ისევ იმას პირველ პირველი სქემა რაც მოგხსოვეთ, ანუ უკვე 6 თვალი ისეთქა, ხო? 1 2 3 4 5 და 6. მე 6 თვალიდან ამოვყვანეთ 5 თვალი. ანუ იგივეს ვიმეორებ ახლა უკვე. კიდევ 2 უკუღმა თვალი. 2 უკუღმა თვალი. 1 წაღმა, 2 უკუღმა თვალი. და ერთი წამა თვალიდან უნდა ამოვიღოთ ხუთი თვალი 1 2 3 4 5 6 გადმოვიტანთ მარჯვენა ჩრდილო შემდეგ ვაგრძელებ უბრალოდ იგივეს იგივე სქემას ორი უკუღმა თვალი ერთი წამა ორი უკუღმა და ასე შემდეგ სულ ამთავრებ უგუღმა თვალი. რიგ. აი ეს. შემოვატრიალოთ. სოფ უგუღმა ხარი. გადაგვიგ პირველი თვალი. სოფ ორი აღმა. ერთი უგუღმა. ორი აღმა. და ნამად წლებს ნამად წლებს სულ წაღმართ აი ეს ერთი ორი სამი ოთხი და ხუთი აი ეს ხუთი ნამატი თვალი შემოკარგებო აი ხალხი გაჩვენებთ აი არის ეს მოგესმით ჩვენ ახლა აი ამას აი ეს ხუთი ძვალი არის ეს გავაგრძელეთ ხსოვა ორი წაღმა ძვალი ეს ისეგმა ორი წაღმა ორი წაღმა და ისე ხუთი ძვალი მომხდოთ წაღმა ერთი ორი სამი ხუთი და ხუთ ჩვენ ახლა მოგხსოვეთ აა აი ეს ორი სექცია ასე ვთქვათ ორი მარტივი მოგხსოვეთ და ახლა გვხსოვთ მესამე ორი სამი ოთხი და ხუთი ასე რიგის ბოლომდე გვწოვთ მესამე რიგს გადავიტანოთ აღმართვალი მოგვწოვოთ ორი უღმა ერთი წავნა ორი უგმა ხუთი უგმა ანუ კიდევ შეგახსენებ შემოკარგებობ რომ გვწოვთ მარს აი ეს ის ხუთი უგმა რომელიც შემდეგ აი ასეთნაირად გამოჩნდება ნახსოვზე მეტყვი. ორი უფრო მაინც დაგმო ორი უფრო მა ეს ორი სამი ხუთი ორი უგომა აა შორია ეს დაგმა ორი უფრო მა ორი ორი სამი ხუთი ორი უფრო მა დაგმა ორი უფრო მა მარტი 1 2 3 ორი წაღმა აი წაღმა აი წაღმა შემოკარგებო აი მე წაღმა ნაკლოში არის აი ეს ესე იგი ჩვენ ახლა მოგწოვეთ მესამე რიგ. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგები ა არაფერი არ იცვლება. შემოვაკრიალოთ. ეს არის უკვე მეოთხე რიგი, უკუღმა რიგი, უკუღმა მხარის უკვე წაღმა, უკუღმა წაღმა, უკუღმა მოხუთე წაღმა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ორი სამი ორი წაღმა და ეხლა მათ ვწოვთ უღმა მხრიდან 1 ორი სამი ორი და ხუთი ორი წაღმა ანუ ასე ვაგრძელებთ ჩვენ უღმა მხარეს გზოვას როგორც გვიჩვენებს თვლები როგორც არის განლაგებული იმის მიხედვით აღმართ აღმართსაც უკუმა შეკვეთა ესე იგი ესე გავაგრძელოთ მოვხსოვოთ აა ეს არის მეოთხე რიგი მეოთხე მეხუთე და მეექვსე რიგებს რომ მოვხსოვთ შევხვდებით უკვე მეშვიდე რიგის მოხსოვის დროს ესეც ასე მოვხსოვით ექვსი რიგი ეხლა უნდა მოვხსოვოთ მეშვიდე რიგი მეშვიდე დიდი ხოლმე 100 ნაირი. გადაგვაქვს პირველი ბალი. ხო, ორი გუმა. აი ამ თვალიდან აი ამ წარმოფალიდან უნდა მოვიყვანოთ ხუთი თვალი. 1 2 3 4 5 ხუთი გადმოვიცეთ მარტინაშვილი მოვწოდოთ ორი უკუღმა ეხლა რომ ვწოვდით რომ ამბობი მარცოლმეთი აი ეს არის იმ მარცვის სივრცე ეხლა ჩვენ ნახეთ რა უნდა ქნა ეს ხუთი თვალი უნდა მოვწოვოთ ერთად და ეს როგორ უნდა გავაკეთოს და მიყურეთ ასე ახლა აქედან მე როცა ვუყარო და აქედან რო გამოვიტანო ეს ცოტა ძალიან მოუხერხებელია ძალიან ძალიან მოუხერხებელია ვერც ახერხებ ფაქტიურად ძალიან ძნელია ამის მარტივ ვარიანტს შემოფავაზებ ანუ სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჭრილზე ორ თვალში გამოვიტანოთ ზათი და აი ამ ზაფს, აი ამ თვალზე გადმოვატაროთ სათითაოდ აი ეს სამი თვალი. აი, და გამოვიდა ორ თვალში გამოყვანილი აი ეს ერთი თვალი. აი ეს მეერად. ორი უღმა იმედით ამ დაღმა წერთან გამოგვიყვანოთ აქ ხუთი თვალი 1 2 3 4 და 5 ანუ ნახეთ რა ხდება ესეი აა დაგხურეთ ერთი მარცვლი და ვიწყებთ მეორეს ისეთ წადრაკისებურად იქცევება ანუ ეს წადრაკისებურად იქცევება 1 2 ორი უკულმა ისე ხუთი თვალი შეხვდა გადმოვიტანოთ სამი თვალი მარჯვენა ჩხილზე ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ ჯერ ორ თვალში გამოვიტანოთ საფი ორ თვალში ისე და აი ამ თვალზე აი ამ გადავატარებ საკუთავ ტანს სამ ხოლს და გამოვხატებ ცოტას ე ჩავაჭიმებ ფლები გადაგ ფოტოს გაგწელი ფლებას ორი უკუმა და მივადგეთ ისე აი ამ საღმას ეს საღმა ფლების რიგი ერთგვარი ღეროა მარცხისთვის ნახეთ აი ხოლოს

უკუღმა თვალი ერთად უკვე ვიცით როგორ მოვწოთ ხუთი უკუღმა თვალი ერთად მარჯვენა ჩხირზე გადავიდან ორ თვალში ამოვიყვანოთ თვალი ისე და აი ამ თვალზე უნდა გადავატაროთ საკუთარი სამთა დაცემული სამთა და გამოვხარჯოთ ცოტა ხე ბალი ну ცოტა ეს ორი უგმა დაღმართვალში გამოიყენოთ ხუთი ბალი 1 2 3 4 და 5 ორი ზურმა და განაგერა ამიტომ ხუთა გამოვიდა აი გამოვიდა ესეთი ახლა ჩვენ ვსოვთ ამ უკვე ნერვერიქს გვაქვსები დიახ ნერვერიქს ნერვერიქს გადავიტანოთ განაპირა წვალი ერთი წაღმა ორი წაღმა შეიძლება და უნდა მოგზოვოთ ეს ფილები უნდა მოგზოვოთ წაღმა თუნდა მოგზოვოთ რომ იქით ამ ხარეს გამოვიდეს აი ესეთი ფორმები აი ესეთი ფორმები ಓಡುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಓಡುತ್ತಾರೆ Ich nehme die Eier extra an. Also, ich mag hier, es ist Italien. informasi itu dari kamu lagi tersebut lagi bersama atma. Mm -hmm. Ah, yes. Okay. Ako gamay ko rin ko kung ma. Diba? Nasa. ჩვენ ახლა მოგხსოვით ნერვები მე-9 მე-10 მე-11 და მე-12 რიგის უნდა მოიქსოვოს იმის მიხედვით თუ როგორ არის განლაგებული წლები ორი ზომა უკუღმა წლები 3

მეტი. ასე რომ შევხვდებით მ შევხვდებით ჩვენ მე-13 რიგზე. მოხსოვე 12 რიგი. მე-13 რიგი. ორი უკუღმა. აა ხუთი წვალი ერთად ხუთი თვალის გამოყანა შემოგვიწით. გადავიტანოთ მარცხენა ფერზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ ну, когда это катастрофа. Ну. Мы გამოვხატეთ. Так, так, так. Вот это. Вот это. წარმო წვალიდან ამოყვავს 5 წვალი 1 2 3 4 5 ორი უკვე მომ. 5 წვალი ერთად 6 ორი უკვე აღმოჩნდა ამ ორგანო ხუთი ძალი ორი სამი ხუთი ხუთი ორი უკვე ხუთი ძალი es está más en la medida de los protocolos, en protocolos, en protocolos, protocolos, ეს არის უღმარები ხო ურაფის მიხედვით როგორც არის წლები განლაგებული აჰა აღმო აი ამ წლებს ხო აღმო ხო ნიტო აღმო ხარეს უნდა გამოვიდეს აი ეს უღმარები მოიწოვოთ სახელმწიფო კულტურა ხალხის მხრიდან და კულტურა არის და მარტის hm, აქტივებს ხო ეს როგორ გამოდის უკუღმა მხრიდან, როგორ გამოიყურება. ფორმები. კარგი, მაგრამ გამოიყურება, აი აა ეს იგი. ახლა ვაგრძელებთ ჩვენ ასეთ ნაირად. აა მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე, მეჩვიდმეტე და მეთვრამეტე რიგებს სწორს სურათის მიხედვით. ანუ როგორ არის განლაგებული წლები, მოხსოვს ის. აა აი, უთქვენოთ დავამთავრებარი მივაყოლე და ის იმისი ძალიანაც მოხსოვენ. ყველაზე რა ყველა წელს არის. აი, ნახეთ როგორ გამოიყურება რუსი ფერის დაფი. ზუსტად იგივე ხარისხის თუმცა იგი ძლიერ უფრო სტილი ჭირებით, საქსური ჭირებით გამოიყენოთ, უფრო ფულა და თავისუფალი ნაცნობი გამოვა. ну გარკვეულ შემთხვევაში ზოგჯერ ასეთი სიმწიფრობის ნაცნობია საჭირო და ზოგჯერ უფრო თავისუფალი. ეს თქვენი გადასახადია ემონების მიხედვით და თამაში არჩევა და შეჩერება. და ესე იგი მე მოგწოდე ორი ნიმუში ორ ფერში აი ესეთი ძალიან ლამაზია ძალიან მომწონს და ესეთი ვიდეოს ასაცრეში მგონი თქვი რომ რეკომენდირებულია ამ ნაკსოვით უფრო ბავშვის ასაცრის მოქსოვა ამ ნაკსოვით ქსოვენ კარგი განსაც არის ძალიან ეფექტური რელიეფური ნაკსოვი ჩვენი გაკვეთილი გასასრულს მივახლოვდა გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ. გააფიქსირეთ მოწონების რელაქსზე. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩვენთვის, რომ უფრო საინტერესო უძორები მოვიწიო და შესაბამისად ვიდეო გაკეთილებით უფრო საინტერესო იქნება. აა დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის რელაკი, ასეთნაირად თქვენ არასოდეს არ გამოგრჩებათ ჩემს მერაპირული ახალი ვიდეო გაკეთებას. აა ვისურვებთ წარმატებას. 고맙습니다.